shi tambaya ta wannan bawan Allah eh, wane ne Usman Isa Asman Isa eh, a nan garin tawa ya ce malam tambaya nake yi ya halitta in yi suna da maraƙi a yi aimin haihuwa in yi suna da maraƙi eh, sannan tambayi shi ta gaba kuma cewa kamar na ba su son dole dole sai na taron suna ne ko ban san taron suna shi ina iya in ki taron sunan nan ko da su suna son dole dole sai na yi shi to tambaye ka malam usman <clears throat> alal haƙiƙa wato abin da haƙiƙa kenan haƙiƙa dabbar da za a yanka ma jariri ko jaririya ta suna idan satin ya dagayo ya zagayo abinda asuna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi ce ah, lil gulam shatani in an aihawa maka da namiji in kana da hali ka yanka mishi akuya bi ma'ana ko rago bi ita ko yayin mace ce a yanka mata rago ko a yanka mata tumkiya ko akuya amma dai bai zo daga cikin sunna dai ta annabi sallallahu alaihi ba yanka wato jariri Maraƙi ko ba gaskiya ba wani lokaci mutane su suna wuce gona da iri ne suna ganin kamar ga abin da yahi ai tun daga abin da annabi ya nuna shi yi. shi ne arjo kuma shi ne afdal wa aula tun da annabi sallama ya maɗiyansa suna da mi ya yi masu suna to kana ganin wannan bai wadatar da kai ba ya kai bawan allah irin dabbar da annabi sallama ya yanka ma ainihin wato ɗiyansa ya yi masu suna wannan bai ishe ka ba sai mutum ka nuna izgili da ainihin wato alfahari da dukiya ai ina gani abin da annabi ya ya ishe ka ko da kana da dukiya kana da wadata ka takaita bisa yadda annabi ya yi ko ko kana gani shi annabi sallama sallama bai da wadata ne ya yi haka ko ya yi umarni da yi haka haba jama'a eh sai mu takaita bisa ga abin da akwai da annabi sallallahu alaihi wasallam a lil gulam yaro in Allah ya san an aiwa maka da miji yanka mishi ainihin wato Eh, rago biyu ita kuma mace ka yanka mata ainihin wato ne ake cewa ka yanka mata rago guda wannan shine zai sa ga mutane sai abin ya zo musu da sauki yanzu shi sa ganin mutane an tsananta wajen sunan nan wani zai ranke rago biyar wani shidda wani gashi na abubuwa sai ya zama wasu talakawa an jefa cikin matsala da tunani suna ganin wa'insu kamar haka din ne shi sunna suna wani yana gani in bai haka nan ba sai ai ta gani a ai gidan wani a yankin rago kaza gidan wani a yankin rago kaza to kun gani yan uwa musulmi wani lokaci kirkire kirkire wayannan abubuwa shine suke sa sai a tsananta ma abun da ma zai hikari mutum har ya kai shiga cin bashi sai ya ci bashi ya yi ramci yanne ya zo ya samu ragon suna ko ragunan suna kaga wannan bai dace ba a gaskiya bakin abin da a sunna dai jariri a yanka mai rago bi jariri ya ɗiya mace a yanka mata wato rago idan mutum ya ga cewa yana don su amurnai da za shi yanka ma wanda ba na wannan ne ba ya yi niyya ne ya ce to wannan zai yanka ma su amurnai ne ne saboda ya taimake su da naman nan kusa zuwa ci nama to ya tabbatar da dai ya yi wannan amma bai shahi ragon suna ba na jaririyar ko kuma raguna guda biyu na jaririn manufarsa dai ya yi wancan ne saboda abokansa ya gasa musu amman gane waɗannan yanka saboda jaririn kaga wannan babu wani zai ce maka ga illar abin da mu ba mu hukunci za mu maka in ka yi ka keɓe ragobi na jariri ga shi wanda annabi ya ce sai ka ƙara wani rago saboda abokan ka da ganin naman a wasu abokanka da ke so ka ba nama baya isa sai ka so wani rago kai yanka musu don ku ainihin wato ku ci nama da su wannan kaga bai shahi na wannan walima ba za mu iya ce maka ba kai daidai ba ko ba gaskiya ba yawwa innamal amanu bin niyyat na wannan bai shahi ainihin wato ragon suna na jaririyar ko kuma raguna guda biyu na jaririn ba wannan shine a takaice Allah ya sa mu gane wallahu ta'ala alam